እንግዲህ YouTube ቪዲዮ አልሰሮኝም ብዙ አልተመቸኝም ነበርና ከዚህ በፊት የቀረጽኩት ቁርጬ ያስቀመጥኩት ቪዲዮ ነበር። እሺ ይህን ተጋብዙልኝ። subscribe፣ like፣ share ማድረግ እንዳይረሳ። የሚመጫጩ ኬስ Música